Hallo, ik ben Jochem Visser. Ik sta hier in Berlijn en ik wou iets vertellen over de Griekse verkiezingen. En de mogelijkheid dat Syriza in een nieuwe regering komt, dat is ongelooflijk belangrijk. Niet alleen voor jullie Grieken, maar ook voor alle andere Europeanen. Een sociale toekomst begint misschien op zondag bij jullie eh, als voorbeeld voor alle andere Europeanen. En een linkse en ook sociaal gerechte toekomst van de Europese Unie gemeenschappelijk in solidariteit, dat is waar het om gaat. En daarom ga stemmen en steun Syriza bij de verkiezingen. Dank jullie wel.